Evet arkadaşlar, ee, e, bundan 5-6 hafta önce e, Ayrıldız Tim'in e, sosyal medya hesabında e, e fotoğrafına yorum yaptım. Ee, benimle diyaloğa geçen e, Ayrıldız basın yüzü olan Mehmet İshak Telli abimiz benimle inşa, iletişime geçti. Ee, buyur ki e, buyur ki e, özel yüzüğünü sana göstereceğiz dedi. Bugün ayın e, 27'si şu an paket önümde Birazdan paketi açacağım. Ailemin yardımıyla. Çünkü tekerimi kullanıyorum. Ee, Abla aç şuradan. Şey yer gitsin yer. Zaten paket var. Benim. Açalım bak. Ne çıkacak? Evet. Bu benim için çok önemli bir diye. Ee, evet bakın. Şu an paket bu. Büyük bir heyecanla açıyoruz. Ee, bir gün her zaman demişimdir. Bir gün beni de keşfedecekler. Ee, evet. Şöyle. Önümüzü taktık. Ee, tekrar ayrılık timi. Timdeki bütün e, gönüllere sessiz e, sessizce takipteyiz diyenlere ve e, Mehmet İshak Deli'ye çok teşekkür ediyorum.